les tirs d'artillerie et les frappes de missiles du groupe de forces centre ont infligé la défaite aux unités ennemies dans les zones des colonies de Yampolovka, Krasnilyman, Grigorovka de la République populaire de Donetsk et Chervonaya Dibrova de la République populaire de Lonsk République. Les pertes ennemies dans cette zone par jour se sont élevées à 120 militaires ukrainiens, deux camionnettes, un obus ID-30 et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine. Plus de 120 militaires ukrainiens, 7 véhicules de combat blindés, 3 véhicules, des obusiers des 20 et des 30, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice Uzdika. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, l'aviation militaire et l'artillerie opérationnelle et tactique du groupe de forces Vostok ont infligé une défaite complexe aux unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies. De Vigledar de la République populaire de Donetsk, Guliepol, Preoazenka et Cherbaki de la région de Zaporozhye. Au cours de la journée, plus de 50 militaires ukrainiens, un char, trois camionnettes, ainsi qu'un obusier des 30 ont été détruits dans ces zones. Dans la direction de Kherson, à la suite des dégâts causés par le feu, les pertes quotidiennes de l'ennemi se sont élevées à 20 militaires ukrainiens, 4 véhicules, ainsi qu'une monture d'artillerie automotrice Yosdika. L'aviation opérationnelle et tactique militaire, les forces de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont vaincu les 83e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes au position de tir aux effectifs et à l'équipement dans 127 districts. En outre, dans la zone de la colonie de Petropavlovka de la République populaire de Donetsk, le système ukrainien de missiles antiaériens S-300 a été touché. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-27 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Marinka, dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, les systèmes de défense aérienne ont abattu 9 roquettes du système de lance-roquettes multiples IMAR et détruit 7 véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de OVKA dans la région de Kharkiv, Ruzaya, Stepnoe, Staromayorskoa, Vladimirovka, leader du République populaire de Donetsk, ainsi que Pologie de la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 400 avions, 218 hélicoptères, 3373 véhicules aériens sans pilote, 411 systèmes de missiles antiaériens, 8249 chars et autres véhicules blindés de combat, 1055 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4315 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8830 unités de véhicules militaires spéciaux.